Sento il clamore che nel cuore di gente ammiranti, ma io sono cosciente, no, non rivedrò mai più la luce del sole, ma se devo morire, di me sarà soltanto sparire perché nella memoria del mondo io ci sarò ed ogni volta che dovrai ribellarti tienimi nel cuore sarò lì a guidarti creonte hai ucciso una rosa ne cresceranno miliardi.